का खोराक भूल गया वो पप्पा पप्पा जी बोल पप्पा जी जी पप्पा आगे नहीं पीछू जी लगा पीछू जी पप्पा जी जितना बोला उतना ही बोल चुप क्यों है मुंह में जबान नहीं है क्या है ना पापा जी है जबान लड़ाता है सॉरी पापा जी पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा मतलब बाद में गलती करेगा